wangi sebo asize otya jendi sebo wasize otya onani oyogerako n'aba online media gi uganda n'abagobye ku simu yange munveeko basajjammwe Ah, mulangira totugoba tuweeyo chansi kubanga abantu mm. balina ebintu bingi byebyetaaga okumanya so kati tosaana tugoba kubanga okumanya oba okutegeera wangi mulangira okumanya oba okutegeera okutegeera mulangira kirabika nze mbyogeddemu obukyamu naye era okimanya oluganda tuluyida luyige si lwangu e, nandizengeri gyesiri ku social media zammwe omwezi sibimanyi sibimanya nze siri ku social media naye bagamba ki naye nze ebyondesa omanyi kibi nnyo okuba nti ngaebbanga limaze nga njogerako n'abantu abatudde mmenga abamu hmm. kibi nnyo okuba nti olagange olambika bulungi ebintu nga webirina okukolebwa oba byakolebwa nga babirina okutambula hmm. ngaabantu abamu tebakitwala n'ensonga kati gwe gwe mama abali ku social media mumumanya abantu kyebamanyi kyebagala okuwulira eh. oba bo bakijjamu makulu ki oba waliyo abavuma nga obanga nti abamu bavuma sibimanyi bulungi abavuma gyebaa tewali baera asobola kuvuma kubanga gwe oli mumanyi oli mulwanyamuli <laughs> <laughs> nakuwa olufumo lwa jjajjanga erinnya we yalijja hmm. ng'amaze okukuba ejje lya kabaka kabugumire alituusizza ebwayise hmm. we muyita ebwayise kati eh. awo amafumu gaali gamaze omuggwako mukyala we nannono hmm. n'amugaa nti owaayi nekimbo watuddeyo emabega gye tuvudde amafumu gatuweddeko abamu nobalimayungu kubangi abamu baali balowooza nti waliwo mayuni ga bwayiise aa ah, olinaga nti obulamu bw'abantu bwayiise bwayiise hmm. tetujja kudda mabega hmm. atilisiti musongole muli lyerinnya hmm. eryamulwanya muli kati simanyi oba kitaffe otukkiriza kukyaki waliwo ensonga abantu ze bayagadde enkubuuze mm-hmm. ah, naye simanyi oba okkiriza mukama waffe tutandike mm -hmm. e, naye bwoba okkiriza mhm. waliwo abantu benjagalo sooka bo nga bo bakwebaziza nnyo okuvaayo okubatangaaza mu bino ebiseera nti bali mu kusoomoozebwa bo nga bo abaganda era mu bano kuliko susan masembe refrani kuliko bosco loshukura joero jaka peter musoke serunjogi isimayiri ram dominiki abosa ah, byantalo fatuma fatuma kirunda kayire senyonjo edi ahmedi ali stera ganazi sala mutesi lubwama umaru kigongo md sulaimani oyo yali kata bob miro ronald raymond bebo mukama waffe abo bo basimye nnyo omulimu gwokola ogwokusomesa eggwanga n'okuba nga bamanya obuganda nange si nange ramba simye okulaba nti ebigambo byogerwa mm. oba bajjajjaffe bebagerezsa nga basobodde obbijjamu mm. amakulu mm. kakati obadde ogamba kisebo kakati omulangira nakibingu jo waliwo tvm gye nabadde ndiko sijja gyatuukiriza mannya kuba mbeera nga agikubira obulango ah, ebagiyita bukedde tvsijatiira mm, mulangira nakibingi bagitabo kedde tv ah, nabaddeko nempulira ah, nga katikiro kyazikira mayiga mm. ah, modeweta yamubuuza ekibuuzo nti owaayo gino emyaka gyewe musanvu okoze otya mm. abantu nga waliwo olupoloza ezikuli emabega omusajja kyava yanukula n'agamba aa abo bonna abayogera ebyo abaseketeera buli kimu baba muloddokaayi naye ebintu bino saakitegedde nga nze kinjagala mm. okumanya mulodokayi kivuma mulodokayi yabadde yewana bwewanyi mulodokayi yabadde agereesa mulodokayi njogera oba kisoko mukama waffe <laughs> okakasa omukulu kamwaite omukulu mayiga hmm. gwobadde obuuza nti ekigambo mulodokayi kivumo oba oba njogera eh. hmm. oyagala kutegeera mu luddukayo oba kivumu njagala kutegeera oba mu luddukayo kivumu okubanga musajja yakireeteddemu we saategedde ebintu bino ogenda era ogenda biteeka ku mikutu gyamwe gino gyesiriko nga bwotera obiteekako mukama ffe era ngenda giteekako mukama ffe kuba abantu beetaaga okuyiga njagala era njagala era nga nsaba abawuliriza bonna hmm. ab'emikutu gyammwe egyo hmm. basaasire nnyo hmm. kale mukulumayegga bambi ndowooza ebintu ebimu abyogera bambi tamanyi hmm. omusajja yayitibwanga muloddokaayi hmm. yali mukungu nnyo ku mulembe gwa kabaka mwanga era muloddokaayi ye yakulira ejje erya kabaka mwanga eryawamba oba eryakomyawo kyaggwe Mm. muluduka ye muluduka yakuba oba yalwana mm. okuva ku kazinga oba yita kazinga ebweyogerere mm. n'akuba n'awamba n'abuuka kiira n'ayingirira ddala busoga mm. ewali olusozi olutiba wampamba mm. muluddukaayi yali mulwanyi nyo era singa si muluddukaayi mm. kampegaani mm. kyaggwe teyalibadde essaza lya buganda mm. nkuddamu ekintu kino nkuwera mulangira singa si musajja omulwanyi namigo omutabazi muloddokaayi mm. kampegaani mm. buli muganda yenna ali mu kyaggwe kyaggwe teyalibadde essaza lya buganda mm. yensonga lwaki kabaka mwanga agamba nti kyaggwe lyonna ssaza lyange mm. muloddokaayi yeyakulemberejje erya baayingirya ddala busoga mm. muloddokaayi oyo mm -hmm. okumanya nga erinnya lya mulodokayi teryakomaawo mm. n'omwana we serwano mazinga mm. serwano mazinga mm. kabaka daudi chwa yabaita ne hamu mukasa era n'amuwa obwami obwakawutta omwana wa mulodokayi olwakitebye bye yakola mm ebyewuunyisa obuganda nti abatabaazi bagendanga bangi oga nti ejje lyabeerangaku omukulu gundi nga boga nti bajjeno bana naye muloddokaayi gwemwogerako gwemutadde mu bifumu byammwe oba mukatembamwe temumuwadde kitiibwa e, saabiwulidde kubanga nze munansira waliwo tivi zesiraba <laughs> ate siri mulabiwa tivi mutwala nze siri kusosomidya zammwe ezo byomulangira nakibinge era ndaali awo zakampegane sinafuna na mukisa guwuliriza ebyo mm. olwokujja wanga wemamba mubiru mm. yabibeerako yambuulire olumu mm. kakati mwali wadde erinnya eri ekitiibwa ekisemberayo ddala okubeera oba abamu ku batabaazi mm. erinnya mm. erya muluddukaayi muli wekitiibwa mm. muluddukaayi nkubuli nemutabanyi we serwa nno mazinga mm eyafuna ekitibwa kyobwakawutta ku mulembe gwa kabaka oba omulangira dawudi cwa era nga yekawutawo ekyaggwe hamu mukasa nafuna obwasekibwobo hmm. kati eyakyogedde balina olulimi lwewakozesa simulumbi hmm. kati ndowooza abawuliriza bajja mubuulira hmm. mu luddukaayi ye kyaba bakyatwalanga ekyokuza buhalangira mm, wanjisebo olimu si, si, uh, okusinza kulisacho egwenkoze mm. uh, Charles uh, katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mm. ah, ndoza wetuba twogera kati ayinanga 54 years oba 53 years mm. naye okusinziira ku research gwenkoze nga nnoonyereza kwanza simala galetaleeta abantu uh, kutandika kwogera bintu bye batategeera nga tebabimanyiiko kantu konna naye okusinziira ku research gwenkoze mm. nti gwe oli myaka nga asatu mukaaga awo asatu mukaaga asatu musanvu naye kijja kitya gwe ng'osobola okunnyonnyola ekintu mu luddukaayi ate ng'oli yeyakikozeseza mu mbeera naye ng'abantu basobola kitegeera ate n'atakinnyonnyolako abantu n'abaleka nga tebalina wadde nekimu kyebategeate saakirabye yakikozeseza mu mbeera yakuvuma engeri gyokyogeddemu abadde nga nti aboogera abalaba nga bamuluddukaayi mm, anti era bwati era bwe yakyogedde abawuliriza bammwe mbawadde amaanyi mm. n'ekitiibwa ekyamuluddukaayi nkugambye muluddukaayi mm. ebyafaayo bye yakola okuwa okuzza kyaggwe ngaessaza lya buganda ng'alwala n'ayingira ne mu busoga nkugambye ne mutabanyi we serwano mazinga yafuna obwakawutta mu kyaggwe ng'abumuwa yemulangira daudi chwa mm. era ne hamu mukasa namuwuba sekibuubu mukyaggwe mm. mm. ate nno kampegaane njagala olwaleero n'abaana n'abazzukulu abava mulangira david simbwa david simbwa eyo famire gyayogerako ate bukojja bwamulangira david simbwa mm. eyali omwana w'omulangira daudi chwa mm. nkaddamu ako kaddemu famire gyalo gyayo gye mutwala ngaey'okuzannya mu kwevuma kwammwe hmm. oba mu malala gammwe hmm. ye famire ate e, evaamu obukojja bw'omulangira dawudi hmm. omulangira um, omulangira simbwa mutabanyi w'omulangira dawudi cwa ye famire eyo Mm. ndoze cha mordukai tuchimanze kakati aa nsaba nyo mm. umanyizi abamu abamu njagala abantu bantegere bwo ayo bwino omujjawa nze nageza ko kunonya ebitabo byonna ntonye buli kimu nesi na bwino ena we mujja gwono bwino sebo omujjawa omuwakankula omu omujjawa ndi mu bigere bya kabaka na kibingo omulwanya mu lyo e kongo gye kaso mu busiro mm. bannakibingi abazukulu bannakibingi era omulwanyamuli abayimirira hmm. abasobola otegeera ebintu bino noonyereza waliwo omulangira nakibingi hmm. lukoma hmm. oba olo ye mulwanyamuli oli ye lukoma be bantu abasobola otegeera ffe tulina ambajjajjaffe baatuteerawo ekkubo n'amaanyi ne okutegeera ebyo mm. ebitawandiikibwa mm. n'okutubuulira okutulungamya mm. ensobi gyezakolebwamu mm. n'ebirina okuzibwawo mm. agamba nyi nga tuli mwana wa luli olulangira era nga tuli mwana wa ngoma si bonna kisinzira ku kiti ky'ogwamu mm. ate nga tuli bazzukulu ba kabaka mm. mwanga mm. basamulekere mm. mukasa kiwa mirembe kirivu ntende daniyero mhm. kakati waliwo era ensonga eyokubiri abantu baagala kumanya muganzirwazza kyeki <laughs> muganzirwazza musajja owulira nze mba mwogera mpuliranga omusajja yali awo omunene omuwagufu omuwanvu abantu baagala okumanya muganzi lwazza muganzi lwazza kizimbe <laughs> kiki muganzi lwazza hmm. y'omu ku bakaddulu baali bakabaka suuna hmm. kaddulu baali kitegeeza ki omulembe gwa mukyala wa kabaka hmm. omuto yabanga atongozeddwa olubereberi babaitanga bakaddulubaali mm. obwannaabagereka butandikira ku mulembe gw'omulangira dawudi cwa mm. muganzi mm. lwazza mm. y'omu ku bakyala mm. oba ye mukyala mm. eyalina obuvuyo obungi ennyo era eyatta abalangira mm. abasuka mu lukumi mu bitaano mm. nkuddamu muganzi waze ye mukyali yali omuzibu ennyo ow'obuvuyo hmm. eyatta abalangira abaasuka mu lukumi mu ebitaano hmm, ng'abatira ki yayagala hmm. omwana we kabaka sekabaka muteesa walugembe mukaabya yaba asigala nga yekka ye mulangira atunuulidde era abataka abaali bakooye effujjo ly'ono omukyala baali basazeewo atwalibwe nga mulamu ku lusozi katta balugu ebigambo byo twaga tubigenda empola mpola abantu basobole okuwulira bwekigambo kyetwatula bwekiri mulangira abataka abalebako gifujjo lyono omukyala n'abakulu ababeerangawo baali basazeewo atwalibwe nga mulamu ku lusozi katta balogo mu busiro olusozi olwo lukyaliyo olusozi gyeruli oba emagombe hmm. oluvannyuma nga kitegekeze nti yali amaze okutta abalangira lukumi mu bitaano oba abasukka mu lukumi mu ebitaano era omulangira kyabasinga mbugu ye yataasako abalangira abasobola oba ye yataasa abalangira abamu obutagenderamu mu kuttibwa kwabano kati olwaleero bwetuba tuddayo era uh, abamu nayogerako nabo naye mbagamba nti mulimu abantu abamu nga si mu bubi hmm. abava mu famiry ya muganzi lwazza weebali hmm. era saagala nze bino singa tembimbuamba sirina budde bwabyo mbyesigaliza hmm. naye gwokivuziza ate ngaabawuliriza bwe bajja kwagala okutegeera ensonga eno baamugwa kati ekigendererwa kyabano baagenda okukwata kino ekizimbe bakitume muganzi lwazza baali tebamaze kutegeera ni muganzi lwazza mm. nga bwe bajja n'ekigambo ne badduma ne bajja n'ekigambo masengere awo tugenda tuukawo saagala yase kiri eno wansi anti nedda twogera ku bintu ebize bibbulwamu mm. kirinyanga nina mukwano gwange omu bansonyiwe oba naye nansonyiwa nabawulidde muleeta mu mboozi eno mm. nalina alintudinga mu kaseera kange ak'emirembe hmm. omwami omu banne bamusa kutene ku mutwe hmm. nkulaga ekintu kyokubbula kino bakyetegerezenga nnyo aba naabawuliriza ensonga zino bali ne bamugaa nti wayi ha kibuzibu kinaye nga te musajja bamanyi nnyo mugagga hmm. tebamusuubira kuba nti nge gye baali bamusanzeemu asobola okubeera mu mbeera bwetyo namugaa tiwayi buzibu kinaabagaa nti baganda bange nsula ntudde nsula ntunula mujjukira omwana gwe nabagamba atuula n'akoona omutwe ku kisenge kitegeeza yalina omwana nga gwatuula akoona omutwe ku kisenge hmm. n'abagamba omwana omutwe gwazimba hmm. basiramu bannange natuuka n'okulokoka olwoyo omwana naye era sirina kyenassa hmm. bashei bakoze buli kimu ekintu kyakola ki kyagaana omwana asula akaba omutwe gwazimba bwe nali nsituka nembaga abasebe omusiibyo mutya ne banziira bulungi nemugamba gwe alina omwana atuula nankoona omutwe ku kisenge omwana oyo genda omukyusa erinnya hmm. nambuuza linnya kye nemubuuza ndi wakikaakyo <laughs> naye oluvannyuma lw'omwezi gumu mu kifo ekyo kimu najjamu nensanga omwami we ye mukunda be asooka nakudduka bayina bamuga nti wayi kiki nabagamba oyo si muntu hmm. nabagaba basiramu bani olwo kye mbadde sibagamba nga fe kitwalanga shiriki hmm. naye nkoze buli kimu nevuvanyuma nakyusa omwana erinnya omwana yatereera nebambuza mulangira kiva kuki ano bino nemba gamba kibi nnyo nga singawo tiwamulaba kuba jjajjawo twaliwo tumanyi mpisa ze na mbeera ze mm. abamu omuntu afudde mu nsi muno nga tazadde abeera mu binnyo hey. Eh. era kizibu kizibu kizibu nnyo n'omwoyo gwe okudda jajjaffe mwanga kyatugamba nti mukoleere okudda kw'emyoyo gyammwe temwejjangamu emitima gyammwe nemugirya siba ku nsi kakati gwe n'ogenda ofubutula eri erinnya oli tomanyi buvubu oli tomanyi mpisa zeyeyisanga ta n'ogenda oliteeka ku mwana wo mm. omwoyo gwali mutebenkera emirembe mm. nga kugamba nti aha banzibuddemu ng'erinnya likusumbuyira omwana kati kino bwe kiba nga kyakuyiga abaganda mu nnono yaffe beetegereze ennyo ensonga gye batuumamu abaana baabwe amanya mm, oba erinnya kati ekintu kino bagenda ne bakizza ne bakibbulawo naye nga gwe tomanyi oli yalyani mm. kali ndowooza ensonga ya ensonga ya muganzi bazza mpanvu ebimu bijja kunyiiza abamu manyi nti era omuntu olaba ne eh, abantu bangi abava mu famiry ya muganzi bazza mm. kale ebimu kabeere twekisize enakibingi eh, famiry ekyaliyo efamiry eh, gyeri ya muganzi bazza sibalabangako naye nga simanyi famiry gyeri mm. kakati abamu abalangira omulangira kyabasinga mbogo nuhu mm. yakola kyamaanyi nnyo yeyasobola okutasa abalangira abamu abalangira taasani nani amanya gabalangira yagala gategeera ah, nyinza okuba nga ngamanyi risaki yange naye ku mukutu gaffe guno gwa online media uganda kuliko abantu bangi ate abaganda n'abatali baganda ate nga baagala okumanya obuvu n'obudde obwabwe tandika n'omulangira mayinja bamweyana omulangira mayinja bamweyana ozzeeko muyenge nenaabaluga muyenge nenaabaluga n'abalungu na, na, okwali nawatti neewaswa mm. omulangira njobe omutaddeko omutaddeko omulangira njobe ndanyeemu bandanyeemu nga bwegamba nti okulanya omulangira njobe bandanyeemu hmm. nyinzi wa lulyo ne tutte ku bano simanyi obawandiika omulangira nyinzi wa lulyo n'omumbejja tutte ku bano agamanya agamanya lakifa ezinaku zino tetukyagatumba <laughs> amanya gabalangira mangi mwekigalaba kumanya kiriyanga bwongambi okuli omwana omuwala ah, omwana omuwala oyo omunyolo ah, kamanyi ti omunyolo naye ensonga eza ogikonyeko bukonyi hmm. mu ntandikwa tujja kukituukako hmm. omulangira muyinda nakasaana naye mawanda nkumenyera abalangira n'abambejja hmm. omumbejja nsangi tezira maama nga ye muzibu kulaba muzibu kulaba eyo mukyalo oyo yayina erinnya lina erinnya lya muzibu kulaba bwe bajja nga baagala kabaka nga gamba oyo nno nga muzibu wa kulaba mm. kitegedde ayo omulandira sekanyo ne kayima mm. sanga mm. serwatu era bagwe omukyalo oyo yagezako nnyo era mayinja bamweyana yeera yayokyebwa muliro era oyo omukyala yali mulayini yonna yonna nga yekubana n'abataka abamu naye katikkiro katikkiro gwetujja oba onoobulagadde okumanya katikkiro oyo eyagezi e, nga yakukuta n'oyo omukyala era bye bayokya bamweyana mayinja bamweyana omuliro ono bwino omumbejja ziko mm-hmm. omumbejja nasolo kyebutula naye agamanya gabalangira tasobola gaba kubalala abalangira bangi obwa buno obuganda obwo bwakabaka bwa buganda abalangira abalangira basuka nemitwalo ebiri mpulira kyebutula ate kiwulirangako <laughs> mu bantu <laughs> ate tute ku bano hmm. kakati abalangira bangi basuka ne mu mitwalo etaano mu buganda wano naye munnange bano bannaffe tuwulira wasajja na mutebi bukka eyo tuveeyo kubanga hmm. ekigendererwa kyaffe kyakusomesa kyakusomesa oba okwagala okumanya byemwagala okukola ki okutegeera eramu kakati njagala okutegeeza n'abawuliriza abo bonna hmm. ebintu ebikoleddwa wano mu buganda hmm. nga biva mu baganda mbakakasa aboogezi bangi abalijja era abakyavaayo okwogera ku bintu ebyo nkiddemu kino hmm. ebintu ebikoleddwa ono mu buganda ebyokwonoona n'okudobonkanya hmm. n'okusaanyawo bingi hmm. mu buganda ne mu baganda era nga nyongera okulagula nti abogezi bangi balijja atalinze abalyogera ku nsonga zino naye mwe abawuliriza abakyali ku mikutu gyonna abali babatudde ku tivi mubawulirize mbyeboogedde mulambi kensonga ezo bwebabanga bazirambise bulungi hmm. hmm. nze avuddeyo okubategeezanga yanze ensula mu nju muwulize kiramu kino kikulu nze avuddeyo okubategeeza ensonga zino hmm. nga nze ensula mu nju mu nyumba era manyi bulungi ebyawansi n'ebyawaggulu mu kasoolya ate nga akasolya kabanga kanju era nga nkategeera bulungi hmm. era nga nkamanyi bulungi ebikalimu ekigambo ekyo kibeeranga ku baganda n'abawuliriza ebbanga lyonna nyankiddamu nti nze afuddeyo okubategeeza omwamba nti olaama no hmm. ngambye nti bangi balijja hmm. anti kati omutanizo tyamu omuntu eh, yena ali okususumidde nze siraama zengenda kuwangala emyaka gyange ngimanyi hmm. ate ne bwenfiraano gyendaga olabayo manyiiyo kubanga nze omwoyo gwange gujja kudda jajjange mwanga ngamba nti kolerera okudda kw'omwoyo gwo ogwo tegusaba kuddira mu gwange tewejjanga mu mutima gwo n'ogulya era tesikwatanga ku ttaka lya misambwa sikwatanga ku mbiri z'abajjajjange sikwatanga ku ttaka lya nnono lyonna nenditunda ekigambo kino kyankize nyere kya makulu nnyo abategeera oluganda era abamanyi oluganda banakiwulira nze avuddeyo okubategeeza hmm. nga nze nsula mu nnyumba hmm. era mmanyi bulungi hmm. ebyawasi ne waggulu mu kasolya ate nga ke kasolya ke mbagamba kemmanyi obulungi kekalimu obuyinza obwobusatu obufuga buganda nensi yonna hmm. kankiddemu wano kiddemu kekasolya hmm. era nga kekalimu obuyinza hmm. obwobusatu obufuga buganda nensi yonna buliwo obwo ekyo ŋŋambye nti abaganda abawulidde ebigambo byombizeemu emirundi ebiri eh. nze avaayo okubategeka nkusoose kugamba nti aboogezi bangi bakyajja hmm. naye nze avuddeyo okubategeeza hmm. nanze ensula mu nnyumba hmm. mu nnyumba era mmanyi bulungi ebya wansi ne waggulu mu kasolya ate nga ke kasolya kembagamba kemmanyi obulungi ke kalimu obuyinza obwobusatu obufuga buganda n'ensi yonna tukuwulira tuzeeyo kasubi ndowooza hmm. ekasubi mu nyumba batanda bezaala gyenzize ŋamba gamaku kimanyikiddwa bulungi batanda bezaala kyeki n'abaganda ekintu kino tugenda kikwata mpola tetugenda ku papa abantu bakakasa ebigambo bino oba oli awo sigenda kufa ekyo nkimanyi hmm. naye muyinza otaddamu kumpulya mu bino bisosomidiya byammwe ate ngaolazeewa kimanyikiddwa obulungi nti kabaka muteesa wa lugembe mukaabya hmm. yazaala kabaka mwanga hmm. owulya bulungi mwanga n'amaze okulinnya ku namulondo y'abajjajjabe yatandika ejjiri ibyo ekugambye eri abapere hmm. okulwanyisa katikkiro katikkiro ogo gonabadde mbagambyeko wali yekisomose ye katikkiro eyali ku lusegere lw'omukyalo omuganzi kisomose yakola obuvuyo bungi nnyo kisomose yeyalina kigroupu kyeryakuryetinga oli omukyala kyeyakozesanga okutta abalangira abo kisomose kisomose yeyali katikkiro ah, aba naye kati netuma ekisomose <laughs> ku mulembe gumwe mu mwaka gwa lukumu lunaana ana mwena kabaka mukaabya wa lugembe hmm. ng'amaze okulinnya ku nnamu luno mwaka lukumu enda ataano mu ebiri hmm. yakuba ekibuga ku kasozi nakatema nakate bawumiite kasubi kati ee eh. olwo awo akasozi ako bakayitanga nakatema wumuyite kasubi kati mumwaka kyogo mwaka gwa lukumu lunana ataano mwebiri yakubira olubu oba ekibuga kyekyo nakatema nazimba ennyumba ye mm. gye yatuuma muzibwazaala mpanga muziwa era kye kibuzo kye mbadde nzirako ekyo <laughs> muziwa kati lwaki onsima kye kibuzo kye mbadde nzirako muziwa azaala mpanga kye ki muziwa azaala mpanga agisimba nga kitegeeza kabaka yenna abampanga abalala bonna nsenyisenyi senyisenyi kye ki <laughs> nagamba nti omuganda hmm. kaswa nakabala wawuneggere hmm. ayawukana ku muganda ow'ennono bazzukulu ba mukasi sese muganda ow'ennono kati, kati ekigambo kino ensenyisenyi mm. kiryanga oli bwanagenja n'agamba nti abo bakopi eh. ekigambo obukopi kivuma kino musajja mukopi wa mpisa oyo musajja mukopi tavaako kake kivuma ate kivoola nga batera nnyo kituyita muguno omulemeto tuli bakopi ba kabaka ababyogera nze sikikoe nali nkigambyeko najja nga ku tv yamwe gyebuvuddeko nali nkigambyeko n'abaganda bennyini bazzukulu ba mukasesese bwe hmm. bakwatanga kuba ogenda mu bunyolo ogenda mwankole busoga tooro kabalibwa bakopanga ne abaava nga matumo bitundu bino bajja mu buganda twabayitanga abakopi bakopanga naffe nga bwetwakopanga nga mawanga amalala mm. engeri gye geyisangamu mm. so si bukopi kati okikiza mu luganda loli olwabazukulu lwa mukasesese mm. nkugambye nti ki muzibw azaala mpanga kitegeeza kabaka yempanga abalala bonna nsenyisenyi ah! era omulongo we n'amutuuma erinnya ono bwino omulongo era we ng'amaze okkuba ennyumba eyo mm. omulongo we yamutuuma erinnya bakumbana mulamu bakumbana mulamu kakati gwe ne bwokeera enkya n'ogamba nti omwaka ogujja nzemba naye kino nkyogerera wano mm. muzibwazaala mpanga abaganda mu buganda nga totegedde ennono ya nnyumba eyo omulongo ono bakuuma namulamu bakumba namulamu mumanyi gyali era ng'otandika ennyumba eno wasose ettegeera nnono ya mulongo oyo eno ennyumba ow'ekitiibwa manyi nti ayinza okuba ng'awulira ebintu binowalusimbi jeddi ng'ali katikkirwa twamugamba tugenda gizimbira emyezi ena gumu ebiri esatu ena era netumugamba ffe twagala buwumbi bwamwe nga bwemujja mu unesco ze mujja japan ze mujja china ze mujja wa pulezidenti ze mujja ffe twagalako miriyoni bina mu ataano byokka oba ekinene nyo miriyoni bina mu kinaana yes ekyo nkyogera owekitibwa wali mulamu mikwano gye banne abawuliriza bajja kimugamba ffe nga tetwagala nabuna obuwumbi ezo nasani zetwogerako nga netofayi tetinaba kusoloozebwa etafaali kyeki Eh, ekitofali yamanyi yakireeta ekigambo tafaali kivaawa no simanyi buli omu aleeta ekintu kye hmm. nze njagala bannauganda ebyange si byantalo ah, tubijjemu okuyiga kubanga nze nakugamba nti wemba nina entalo naaba emmengo jajjanga yetibwa nga lumala mawano bwensumulula amawano aba emmengo bagenda gaddawa aliwo eyagambye sumulula ani uliriza mm. no waliko ani kati amawano mm. buganda soweza nti abi mmengo kijja bagwako naye ojukira omuntu ajja kuba nga ali mmengo naye akola byakola byaloza nti akola mubutuufu bwalyo mm. naye omwana wo aliraba atya nga taatawe oba jajjaawe amawano gabaguddemu ng'otuuse n'okusanga omuwana ng'atambula oba mu bulange n'omugwira waliwo ekintu kyetukola nga kyabuntu bulamu nga toyagala ate kugaziya mbeera hmm. nenze bwe nsumuula amawanga kati siina lutalo nabe emmengo zina ensonga ozimbuuza tulambike hmm. abajjamu bajjemu angawo baŋami nti abavuma bavume abo nabo tebabulayo hmm. naye nga ye avuma tamaze kuwuliriza kubakojjaangambye nti ze neewuunya komenti ne zibeera ebikumi bibiri ngaabantu basiima gwomu notaswala nakwevaayo n'ogamba nzi kanvume Hmm. kati kitegeeza gwe obugunjufu oba tokola atobiina kati nze nebangamba kukwata ekiyu kimu ekyaba saava nsobola okusinkula seego saava be baani saava kuba hmm. atuwiire ono kali mu saava be baana abazaalibwa abambejja omumbejja azaala saava ate saava nazaala kiweewo ensi eh. kati nze olutalo onaona nakugamba nti singa mbadde nina olutalo ngaabamu bakiwandikako ku mikutu mm. nemukulu mayiga mm. omusango kungu guyita ku njuye kwennyini kati nze buli kyakkola nkina ate nagamba seegulumiza seewaana sikola fujjo mu bantu naye abo mbayinamu ttano kati sibayinako lutalo kati bwe munkubiranga kwena ensonga mm. muba munkubidde kuyigiriza era bwenjogedde ku mulongo ono bakumba namulamu kwekubuuza nti abaali batandika ennyombe eyo hmm. kiki bannayuganda ekinatuukawo kyonna lwe bali bagamba nti ennyumba kubanga bano bagamba waliwo nankubidde simunanga bagenda nti ennyumba ya bulombolombo bungi naye obulombolombo era tabutereezezza bwe buliwo obwo nze nakugamba nti emyezi ensonga ziyo enyumba mpanvu hmm. naye temulowooza nti nomwe gyemutunuulidde nti yookulwawo kwayo nekiyinza okutuukawo nga tebagiziire mubutereevu bwakyo ate nga egenda myaka musanvu anti nze nasaba emyezi ena kubanga ekyokola nali nkimanyi emyaka omusanvu teriiyo kasula ke bayinza kukolera myaka ebiri neekaba ka mwamba emyaka ebiri ogimanyi eyo tuveeyo atuba ah, byetwagadde okumanya nkubuulidde muzibu azaala mpanga hmm. nkubuulidde omulongo we hmm. erinnya lyeyamutuuma bakumba namulamu hmm. ate omufu okumba naye ah. era oluvannyuma lw'okubuulira wuli ekigambo kino oluvannyuma lw'okubuulira ku lusozi nakatema lwe nagambe luli enabulagala hmm. engoma ye nevuunikibwa oluvanyuma ngaengoma emaze okuvuunikibwa gwe oluganda lwetwogerako awuliro amanyi oluganda yalutegera jakitegeera oluvanyuma ngaengoma emaze okuvuunikibwa tufuna omuzza ngoma ye kabaka mwanga basa mulekere mukasa kiwa mirembe kirivuntende danielo Mm. kati omuzza ngoomu ono mm. ateekawo ejje lino eryokwongera okugaziya njekgambye mm. nga kitwogedde ku musajja mukulu oli kyemwatutte nga ekyokuvuma naye nga munnange muloddokaayi ebyafo bya muloddokaayi abawulidde ngaoli akikozesa simanyi sinnamuwulirako abawulidde ngaakikozesa mufunye omukisa nti ono akikezeza ku mikutu gyammwe banyonyodde muloddokaayi yaani kati awo omuzza ngoma Kabaka Mwanga Basamulekere mm. Mukasa Kiwa Mirembe Kirevu Ntende Daniel mm. Azize Ngoma atandika eggye lye ly'abapere okula yalwanisibwa nnyo era ebyafo byengeriyo kabaka mwanga gye yalwanisibwamu mwena mubimanyi naye bannaffe abawandisa bawandika ebitemu tamaze kunonya tosobola kule kuwandika kitabo abaana b'engoma oba abaana ba buganda kye banaasoma mm. n'ogamba nti ate nekiweebwa ati yali kabaka kiwa watabeera kabaka bunoovuyo bwakolebwanga muganzi lwa zoono era okuviira ddala ku kabaka mwanga kiweewa teyali kabaka tebakirwagamba mu bitabo tosobola kuleeta mwana kati olaba kankuwa example hmm. ati tobadde mungera naye kyogedde muligo oba kankuwa ekyokulabirako hmm. kabeere katikkiro oyo saapuluka ggwa saapolo kaggwa mm, okyo nkireese ne saali mwogeddeko saa kwogera kwa kwa famire zaabwe weeziri mm. yakwata nagende wa ewa samwiri mukasa eyali omuwulize ennyo mu basajja ba kabaka mwanga mm. saapolo kaggwa akutta omwana olw'okuba mutanyo yali w'amaaso manene kawalya kaggwa amututebamuwa obwakabaka nkulaga mukasa samwini bwagaana nagamba nga tufune omwana wa mwanga ku baana ba mwanga ekumi n'omusanvu byeyazaala mu bakazi mwenda ate era baleeta kyowomwaka ogumu hmm. omulangira dawudi kyolwama olumanyisa ku namulondo ate nebamutwala mu kisakati ebukiriri olwo sakulu kagwejinojo n'emyaka omwana tenamweza kumi na munaana bakikola bakigenderedde abeerewo beegabanye ettaka naye nga kino kyonna ekikundi kitandikira ku muganzirwazza ee eh, nomukyala era kino nkyogera nga sesika kabaka gumwita kabaka daudi chwa yali mulangira daudi chwa ne kabaka gumwita kabaka muteesa oba sekabaka muteesa yali mulangira muteesa baali balangira naye tebatuzibwanga bakabaka era tebaali bakabaka kubanga baninyisa omwana ono kyoko namulondo mm. nga jjajjaffe kabaka mwanga ali sisirizi kyenagamba mu lubereberye twasooka okwogera nenkugamba tosobola kuteekako omwana nga tatawe gyali mulamu noga nti ono yemuzika kati bano bonna baali balangira naye tebaali bakabaka era bwewandika nti sekabaka oba okola nsobi eh. kati bano abawandiisi baleke kubuzaabuza baana baffe era naye muteesa bwoba mubbanga lyamala omulangira nga afuga kankitwalibwe ntyo hmm. tokigamba abaana nti newabeera omusajja ono ani ono obote Hmm. obote teyawangangusa kabaka wa buganda obote yawangangusa pulezidenti wa uganda eyo yali nsobi abaganda olwenkwe zaabwe abaali ku lusegere ne bafuula omusajja ono pulezidenti hmm. teyali kabaka nkuddamu obote teyawangangusa kabaka wa buganda yawangangusa omulangira muteesa pulezidenti wa uganda bwena ngaawuliriza anaamala kuwuliza ebigambo bino nkukizaayo baalinyisa omwana ku nnamulono nga taata gyali mulamu sinzira ku lisaaki wange hmm. wakayitawo kati emyaka ataano omwena nabaganda hmm. bagamba obote yawangangusa kabaka waabwe zina ensonga za kuwuliriza si kuvuma te sikuwakana nkugambye oba naye ngenda mpola gye buvuddeko nnakubuuza hmm. n'abatuwuliriza buno babanawuliza akatambi kano hmm. tuyina baganda bafe abali bweru w'ensi eno uganda hmm. bwe bakugamba nti muganda webagenda musibira china nga gweoteekako omusika kati omuganda yenna awuliriza bwe bakugambye nti banyisa omulangira dawudi kyokunnamulu ono nga taata gyali mulamu gwe ngaogamba nti nakiringa ebyayogera bibi kuliriza ojjemu nga tonavuma ate oyige hmm. kubanga kino ogenda kigamba omwana wo ate omwana oyo awulire ebirala gye bujja agenda kunyiigira gwe nti wanimba taata nga hmm. nze omusomesa yansomesa piwano kaita yankubanga ŋŋamba nze pulezidenti wenkya naye mukyanga kiŋamba sibeerankuyadde wa eros oyo ndi musonyiwa ah. yanimba yankubanga ŋŋamba ti nze pulezidenti wenkya naye mukyanga kiŋamba sibeerankuyadde wa eros naye kasite oli mulwanya mmuli <laughs> kakati hmm. tuddeyo ku nsonga naye kansuubire nti abatuwuliriza oba abanawuliriza ebintu bino bakimu bannange temupapa kuvuma kino mukiyige kiyambe abaana bammwe kiyambe generation zikola ki ezirijja ezirijja mhm. ekyanti abantu era bakyali awo ku kigundi ya muzibwazaala mpanga mm. ah. kati ekigambo kiri nti ogwo muti bagwita batya ogwo gwebateeka mumakati <laughs> ensonga yabuzibwa zalampanga naye era gibakonera kati ninyo kubanga oli yasindika ekibinja ekyo n'abuuza najje lwaki biganye tugenda myaka abiri basekabaka bakubwa enkuba bakuwa enkubo ddala twakola ki ekyo ekibeera kibakubya enkuba bwe batyo yali ategeera ekyokola nagamba tosobola wano mu buganda hmm. tuyine mu uganda tuyina ebika ebitwawula hmm. buli kika kiba nennono yakyo n'obulombolombo bwakyo hmm. tosobola kuba ngaoli wammamba ogenda olina ebijja byabenkima abenkima be bamanya engeri gye bakwatamu ensonga zaabwe nga bwenaga nti buli wankima yenna hmm. ayagala okutegeera obuvo n'okutereeza ebyabwe hmm. genda ebukasesese oyite obayita ettende obaaseka okutenderereza ddala mu luberebelye ogende ebuwangwa obuuze olusozi lwebayita ngoma olwo olusozi ngoma bwegemaanyi bwe buvo bw'abenkima hmm. obukumugganabaabenga nnenkubula obuvo bw'ebika ebimu kakati tosobola kulima bijja byabankima ngaoli wammamba nze ategeera ensonga zino baba zitegeera mm. twasabe twabagamba na myezi ena nga ne ku buwumbi obubiri bwokobavu wa pulezidenti obasabyeko miliyoni bina mu kinaana esente sigadde bazesigalize bazirye bebamanyi ti byebalikozeemu mm. kubanga nze nsabye ntereze ensonga yavirako ennyumba ey'okujja nsisewo n'ekyo yensonga lwaki era baga nti obulombolombo okimanya ate biki kubanga sooko era omusingi bannange tosobola tegeera gyolaga nga tomanyi kyo nyumba eyo yazimbibwa ddi nkugambe mwaka gwa lukumu lunaana ataano mu esatu lukumu lunaana ataano mu esatu abawandiisi bwe bamanyi ebyabwe naye nze nkugambye mwaka gwa ah, lukumu lunaana ataano mu ebiri lukumi lunaana ataano mu ebiri eh, kati abawandiisi bamanyi ebyabwe bawandiika si mu wakati yajja mwaka ki bili kumi naye ngate bobote bonna abawakangusa gundi bobote n'abali omu gavumenti yobote tebabbattaka tebatunda bintu bya buganda okuva mobote era tebagikwatako kati waliwo ebintu bimulaba nti zimba ki eyo gye bagizimba okubanga erasitinga for a hundred years oba naffe oba gyetunoonya okubanga gino gyona gyona emyaka musanvu tetunaba gizimba ande singa wali ogikuuma yabanga n'ensonga zaayo eh, kituufu hey, ee eh, kakati gwebyo bwe nagenda ngayo gyambula ngalo gye tutatuuka batugambe yo temugendayo si wammwe kakati ate nekirala ensonga ezimu hmm. nagambe nti ensonga ezimu zatwekisize twekisize eh, eh, ah, ezeeyo ennyumba n'okuzimbibwa kwayo hmm. n'emigozi oba negyatuukawo kati nga bulaba ennyumba naalongo era ensobi bagikolera mu gundi mpawo atali kaaba naalongo ekutta omuliro aleeta langi aa naalongo teyali yalangi munaffe bwe yajja hmm. yagamba temunoonyereza mwabadde mu sigiri netubategeza abalo hmm. naalongo musooke muba ebintu bingi ebimu byatwekisize n'ebino ebimu ngaaga nti ebibyasooka mu nyumba naye omuntu olaba nga gwe boogamba abasuubuzi kati enyumba eyo naalongo obwanika egyo togitambula nnyo ebyo sijja bikugamba kubanga mbye byatwekisize twekisize e, eh, buuza omuntu byayagala kati okumanya tuyina kyetuyita obuvvo n'obuddo miryango nebyo bakyogerako ku luli byebiki miryango mu sibitegeera muganda wange era mukwano gwange mm. kamwete muganda wange kuba fenna tuli bantu bakatonda mm. yajja n'ekigambo buganda ku ntikko buganda nembagamba teri nsi etuuka ku ntikko oba kwe kutuuka naye omuwuliriza wammwe yenna hmm. yaali badde abuuza yaali yogedde kigambo ki ekigambo buganda ku ntikko tekiri mu luganda lutuufu tekiriiyo tekiriyo mu luganda olutuufu kuba teri nsi etuuka ku ntikko yaali badde agamba ebigambo bino birambike bulungi hmm. mujjengeo buganda hmm. mujje twekembe hmm. mukaweefube mm. ow'okuzza engoma y'obwakabaka kaddemu mujje ng'obuganda hmm. mujje mm. twekembe hmm. mukaweefube mm. ow'okuzza engoma y'obwakabaka era gwe bayita omuzzo si buganda ku ntikko <laughs> nedda ah! <laughs> kati obadde obuuza abadde obuuza ki miryango mwenda tosobola kugamba nti nno kuzza buganda ku ntikko hmm. nga Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Kati. Hmm. Tugene maso kuchoyagala okutegeera n'okumanya. Nze weni? Jajjaffe omulangira Kabaka Mwanga basamulekere Mukasa Kiwa Mirembe Kirevu Ntende. Mm. Bwe yamaliriza oba bwe yawummuza enkata y'Obwakabaka teri eyazze mukkwata nkata eyo. Era ennyumba eyo obukulu bw'ennyumba miryango mwenda yaliwo ku mulembe gwa Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga. ennyumba eyo nkulu ennyumba eyo miryango omwenda hmm. njagala buli awuliriza awuliriza ekintu kyennyumba eyo miryango omwenda olubereberye lw'okutandikawo obwakabaka hmm. lwatandikira mu nnyumba enkulu miryango omwenda ye eriruddawa nkyakugira mpulira gambe yakomaku olubereberye okutandikawo ekigambo kye mbagamba ekiyitibwa obwakabaka hmm. bwatandikira mu nyumba eyo enkulu miryango mwenda hmm. eyatonda guludene oba kiwalibadde ogamba nti eyatonda guludene akugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu ah! mweyasiza ebyobuwangwa n'ennono nga ye ssemateeka omukulu ajjudde alitambuzibwako ekigambo obwakabaka bwa buganda sokoleke mulangira wanjisebo ono njogera na mulangira oba muntu mulala nkiddemu kiddemu okakase nti ennyumba eyo miryango mwenda olubereberye olutandikawo obwakabaka bwa buganda bwatandikira hmm. mu nnyumba eyo miryango mwenda eyatonda guluddene oba akugamba nti nze kkubo nze mazima n'obulamu eyasiza obuyinza mwe yesiza obuyinza nkikuddamu katonda obwebyo obuwangwa nennono nga ye ssemateeka omukulu ajjudde alitambuzibwako obwakabaka hmm. bano kyebagamba batudde nomu kyebagamba nti ekigambo bya buwangwa na nnono ona kino nkikutegeeza hmm. eyatonda gurudde ne mwe yesiza obuyinza mm. obw'ebyobuwangwa n'ennono nga ye ssemateeka omukulu ajjudde alitambuzibwako obwakabaka oba ye yali paliyamenti yennyumba eyo miryango mwenda tuwulira bwe yakkiza ku mulembe gwa jjajjaffe kintu kitaka kya nnamwansi ku mulembe gwa jjajjaffe kintu kitaka kya nnamwansi owoolubereberye gwe yaggyamu olubirizi gwe yaomukyala nambiibi owoolubereberye ku lusozi nnono ono bino omujawa bwe natulanga ku tv savisamwe najjanga n'ekitabo ye baabiwandiika waomwami wanoonyeza nze ntidde abatuddemu nga baagala okubawaanambu boogera nnyo singa tebabyogeranga njagala njagala nkuddemu otegeerere abawuliriza abo abanakiwulira bwonzikiriza bwe baali badde basaba singa tubadde ku mpewu nkiddemu kiddemu kubanga mulinawe okisoma ennyumba eyo miryango omwenda hmm. olubereberye lwatandikawo obwakabaka bwa buganda hmm. lwatandikira mu nnyumba eyo miryango omwenda eyatonda gurudde ne mweyakkiza obuyinza obw'ebyobuwangwa n'ennono nga ye ssemateeka omukulu ajjudde alutambulizibwako ekigambo obwakabaka bali kye bagamba nti bya buwangwa na nnono weyakkiza hmm. ku mulembe gwa jjajjaffe kintu kitaka kya nnamwansi hmm. obwolubereberye gwe yajjamu olubirizi lwe yakolamu omukyala nambiibi obwolubereberye ku lusozi nono yenyumba eyo miryango mwenda era erenga paaliyamenti yentandikwa yennono yonna n'ebyobuwanga mu bwakabaka bwa buganda kati ekigambo byabuwangwa na nono mwene mukiyimba saabasajja bwebavagamba nti byabuwangwa na nono olwekiwaleo amalobe nti byabuwangwa buli omu ennyumba eno miryango mwenda bamanyi ku mulembe gwa kabaka muwanga yabeeranga luddawa era gye basosa okuzaawo ddala nyinimumu olingana ennyumba teriiwo ddala nyinimu tolina nsonyi okwogera ekigambo kyebyobuwangwa nenono n'abakwetoolodde ngeno ennyumba teriiwo ddala nyinimu amanyi ebiri mu njuye ddala kyankiriza ennyo nnyinimu okubeerawo emyaka abiri mu etaano nga n'engoma gye tweddira yakoma ku mulembe gwa kabaka mwanga ng'omulangira dawudi cwa eyo engoma yagenda okujja ng'engoma tekyaliwo ayagezaako okuzaawo engoma eyo ye kabaka oba y'omulangira muteesa walugembe mukaabya gomita muteesa owookubiri era engoma eyo bwe yazaalibwa ente ezaatwalibwa ewakatambala ebutambala mayanja nkanje bye baaziika engoma eyo ate owulira bulungi mpulira kati otegedde bulungi ekigambo miryango mwenda gitegedde era nga bugee nti okuva ku mulembe gwa kabaka mwanga hmm. enkata y'obwakabaka teddangawo era yankata abaganda kubasinziiranga owulya bulungi okuyimba oluyimba kyawaddanga amazina nseetula amaseetule kyawaddanga amazina nseetula amaseetule era yayingiriranga amazina ago hmm. kyebavanga bamuyimbira oluyimba olugamba nti hmm. gonyomera asula mu nyumba hmm. bwendibatta ndironda abalala mbuzeemu awo enkate eyo abaganda kubasinziranga gyembadde nyogerako ey'obwakabaka etaddangawo abaganda kubasinziranga okuyimba oluyimba kyawaddanga amazina aseetule amaseetule era eyayingiriranga amazina ago kyebavanga bamuyimbira oluyimba olugamba nti bwonyomera asula mu nnyumba bwe ndibatta ndironda abalala nga yennono eyobwomuzaŋŋanda Hmm. bwe ndi batta ndironda abalala nga yennono ey'obwomuzaŋŋanda obadde okimanyi taka kayimba nakabira naye nga simanyi kyekategeeza <laughs> olina kali akagero ke waleeta ah, mu puroguramu yaffe eri eh, ya wiiki ewedde eh. aka tombalaabala namu muyambalaabala naye nga nako nakwogeranga naye nga simanyi kyekategeeza tugende maaso mulangira ne bwino ah, nina abasimu agala nkubira abatuwuliriza abaffe hmm. bajja kunsonyiwa hmm. naye munzikirize ah, bwe ndiba nga nsobodde hmm. ah, nga nabamaliriza ekyo ndowooza ojja kumbuulirayo ku bantu abaagala ebyokumanya obuvu bwabwe waliwo omwana omuwala kyamasengere owengabye kyamasengere masengere kyeki masengere mm. era neewuunya nnyo nga batumye ekizimbe ekyo masengere mm. njagala bawuliza mwemba mategeere nti omusajja amini mm. eyali omukakwa mm. bwe yateekawo ekizimbe ekyo yakituuma muganzi yakituuma gundi bulange plaza bulange plaza eyali omukakwa tolaki twakikyusa naye nga bonna bakimanyi nti eggwafulya mulengera awo wemugamba kati nti gundi masengere hmm. eryo eggwafulya eryomusambu omukulu oguyitibwa bulange bulange gwe omusambu ogubugirira abalangira n'abambejja oguli awo ekyo ekinene ekiwangu gwe musambu ogubugirira abalangira n'abambejjira gwatulanga mu ggwafu eryo eriri awo mwomwateeka masengere kati obuvo bwamasengere oba embuga y'amasengere erirwa dda masengere gwe musambu ogwaleetanga kabaka nga bwe yaziikibwa negumutuuzaawo ngaolwo olukiiko lwamasengere lugenda kutuula nkuddamu masengere gwe musambu ogwajjangayo kabaka nga bwe yagiziikibwa negumutuuzaawo okumanya nga amaanyi gaaliwaawo yekasubi ah! era kabaka yatuulanga mu lukiiko olwo lwamasengere n'atuula ne bakabaka bali abaleteddwa mazingiri era mukiseera ekyo kabaka nge teyabeeranga mulya mmere ng'oli muntu gwe oyo gwe yaddiranga mu bigere nga bwe nkugamba bwenze nga mbagamba nti eyalibuulidde kabaka waffe ono mutebi owookubiri ebyokkola hmm. ye mutebi n'atatebuka owulubereberye kati olwo olukiiko abo kabaka mutebi niwaba lutuuzizza olw'amasengere kabaka mutebi ono waffe omulya mmere si yabeerawo wabeerawo mutebi n'atatebuka owulubereberye yaluteesezaamu ng'alinnye ku mutebi ow'okubiri oluvannyuma n'awa mutebi ow'okubiri obubaka lolwo olukiiko lw'amasengere n'abalangira enkiso baalutuulangamu olukiiko olwo era nabo tebaabeeranga abalya mmere katotuuza nga lukiiko lw'amasengere na lumu ate ekizimba okitumye masengere ate onoonye masengere ewuwe ate omuleese wa bulange iyo nnono gye tutambulyamu n'ebyobuwangwa ekimiza ebintu bibiri biba bikontana bulange ne masengere abawuliriza nga sinaddamu bigambo hmm. ebigenda okubuuzibwa hmm. njagala bawulirizanga ebigambo bino era mbaddamu hmm. njagadde mbategeeza ebintu bino naddala nga mmwe abaganda mu buganda mu biyige ekigambo ekyo kikulu njagadde mbategeeza ebigambo bino ngamu abaganda mu buganda hmm. era mubitegeere waliyo ekibuuzo waliyo ekibuuzo hmm. eh, tugende kwani waliwo agambaye waliwo omwana wattu Ah, nina abantu bangi ogongwira oh, bugwizi nkugwira hmm, naye era munayo mmadde ku mirimu abantu batuddemu balina ensonga zaabwe za famire ate ongwiridde bali wano balinze kati mbadde nsaba mu bibuuzo bwe ndiba nga mukama akkiriza nga katonda nga bwali omulamu hmm. nja kudda tuneeyongerezaako oba bona obatongwiridde nga bongwira gobe omandi awo ngaokubasimu pu ah, wakati omukyalo oli owengabi bamugambye eh, olubereberi obufu bwengabi njagala awulirize nnyo bwoba oliawo kampegani aliddayo mukika ewajjajja bwensamba namutegeeza ensonga emu nga bwe yayagadde okumanya obuvu bwekika kyengabi hmm. abengabi baviira ddala bunyolo era banyolo ddala hmm. nga bwogambo nagamba gye buvuddeko nti ekigambo busoga kitegeeza busenze oba butuuze mm. busenze kati ekigambo busoga origini yabasoga obuvu obwabasoga bunyolona sese kati abengabi baali basaale nnyo okuviira ddala ebunyolwa be bajja n'omulangira kimeera nga ajja okulya oba okulinnya ku nnamulondo yabajjajjawo bajja nga ajja okulya obuganda mm. omulangira kimera era jjajja waaba olubereberye lubega atali nsamba lubega eyajjanga abegere omulangira kimera emmere mm. era abalangira bangi nnyo abengabi nga bebalangira bawunyi okuva ddamu bukulembeze bawunyi obwekibula teyabalangira nabambejja mm. wadde mumuwulira nti nno bangabi ensamba naye abengabi balangira nabambejja okuva ddamu bukulembeze obwawunyi ekibula namuzzukulu wa kintu okitegedde bulungi gende mumaaso mulangire era nabo balina ennono yaabwe nebyobwa era tebyawukana nabyaffe era emisambu abagirina nga bwe yakibuuza nkugambye nti jajjaabwe lubega ye yajjanga abegera omulangira kimera emmere era yali musale nyera bengabi baali bamanyi era bali bankiza omukuzi omulangira kimera hmm. era bebalangira nabambe gyabaviira ddala mubukulembeze bwawinye ekibulala era banyolo era baganda baffe era bantu baffe lwaki ŋŋamba nti baganda baffe era bantu baffe era nenamulundu ya buganda oba eyobwakabaka tutandikira bunyolo buganda nesese zempaji satu yesaalongo bakulu mpaji ekitinda hmm. era omusambo ogwo saalongo bakulu mpaji gwasembayo kwogererwa ku kabaka mwanga era nange guziddamu guwulirako nga gwogera era nga gunnambikira ebyokkola era ngaowuliridde ku oyo mwanga owookusatu era nga yakongojja kabaka mwanga okuddamu okuli omusanvu gusaalungu makulu mpagi hmm. kati ndowooza abawuliriza abammwe banzikirize mbale n'abantu babiri wana abazze balina ensonga zaabwe hmm. ngenda kusembyayo era omye n'ebigambo byendeesa ebikulu ennyo hmm. nga mbuweereza abo bonna abanfaanaganya hmm. era abaga nti mwenna mwenna abali mu lutabaalo era mu buufu obw'omuzza ngoma hmm. mbatumidde nnyo mwenna abekyesirikidde mu bugiro ebigambo ebyo bikulu abatabaazi abali mu luse ne mu lutaba lw'okuzza engoma ebigambo bino nze mbibalekedde omulangira nakibinge ngambagamba nti mbatumidde nnyo mwenna abekyesirikidde mu bugiro hmm. nze omusimbiri era omuteregga owekyesirikidde mu nyumba enkulu kanyakasasa asula ekaaso ekkungujje mu busiro mweraba era mbaagala nnyo